Buñuel, c'est quelqu'un que j'ai toujours ressenti très proche de moi, pour euh, différentes raisons. Par exemple, le fait qu'il y a une façon de, d'utiliser la mensonge, les détournements, les déguisements. Le vrai Buñuel cache en réalité des thèmes plutôt sociaux, des critiques euh, humaines, des coutumes, etc qui d'un certain côté fait aussi partie de, mon parcours, euh, de ma volonté artistique. Moi j'ai toujours ressenti un intérêt entre la théâtralité, peut-être, je ne sais pas, pour euh, une tradition nationale, mais quand même c'était un rapport très critique parce que moi j'étais aussi né dans une ville euh, dans laquelle l'opéra est très importante, Vérone. Et donc la tradition de l'opéra italienne euh, du 19 siècle, moi je l'ai toujours euh, très cordialement détestée. Et donc mon travail, c'est parti aussi d'une volonté d'échanger un peu les rapports de force entre euh, musique et théâtre. Et voilà pourquoi j'ai commencé à utiliser de, la gestuelle des interprètes, donc la partie physique, chorégraphique aussi, afin de créer une sorte d'art hybride. D'un côté, Buñuel et la théâtralité ont un rapport, euh, je dirais, très subtil, très profond, je trouve, parce que le thème important est toujours caché derrière comme si le spectateur devait en fait réfléchir euh, pour arriver à l'essence un peu qui s'agite dessous des films de Buñuel. Et mon rapport à la théâtralité ou au gestuel au corps, c'est en fait cette idée d'exposer quelque chose qui, par non seulement tradition, mais aussi par formation, les interprètes sont obligés de cacher. Donc par exemple, la fatigue, la peur parfois, ou même euh, la théâtralité du geste euh, un peu trop travaillée ou raffinée. Et moi, je vais là-dessus, en effet, pour euh, rappeler à tout le monde que le son, c'est pas quelque chose qui flotte dans l'air, mais c'est quelque chose qui est produit par des êtres humains, avec des instruments humains qui ont aussi une histoire, qui nous laissent un héritage et qui sont des éléments qui je pense, euh, ont toute la dignité pour être utilisés dans une partition de musique. Donc dans les deux cas, le rapport, c'est en fait de chercher à entrer ou dépasser un mur fictif qui est créé par les, les formats même euh, du cinéma ou de la musique.